شعر زدگیت بالای سرقتی گذشت غمنت دیگه من با من کن هفت و هشت الله کای دیر شد وقتی یاد گذشت برانی شیله داشتم تیرت زد ابریت نگشت او کل خکی من آب میشوی تو در باران منکی دست کدی رنگی عبد аз якта куртаи фасон аз ман як насиҳат ҳамон куртатана